Kelingmi yo'q? Sizda qachon bor? Oshqo'rganga telefon qilganda uka 234 0616. Bozorboyev Jasur To'raqo'rg'onda meni svetofor oldi to'xtatdi deb. Tekshirdik. Hop, rahmat. Rahmat, masalan, siz xizmat qilishingiz mumkin. lekin mana shu joyda haqiqatdan ham qonuniy xizmat faoliyatingizni olib borayotgan sathada bo'ldi o'shani shunday ana shu xizmatkasi hmm, mana shu soha bo'ldi shu telefon so'rab telefon qilishlar sizda bor beramiz yo'q hozir shu yerda bormi yo'q shoshib turibman mashinada shoshib turgan bo'lsangiz ketib ko'ring mashinani shoshib turgan bo'lmasa mashina boradi shoshib turibman shoshib turgan bo'lsangiz obulgaydan saftar bozorboyev jasurman aka удостоверениеңizді ko'rsating o'sh safdor um, bazarbayev jasurbek bazarbayev jasur g'ulom qodirovich g'ulom qodirovich boshqarma yo'l harakati xavfsizligi yo'l patrul xizmati inspektori 2018 yil 18 yanvar e, berilgan vaqt 2020 yil 31 dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi xo'sh e, endi boshlang nima to'xtatish sababi bo'lis? to'xtatish sababini gapirib bering to'xtatish sababingiz hujjatlaringizni tekshirmoqchiman hujjat hujjat xolos ha Qo'lga boraver kerak документов Bo'lis? hujjat xolosmi hujjat hujjatlaringizni tekshirmoqchiman vazirlar mahkamasi to'qqiz yetmishinchi sonli qarorini sakkizinchi punktda yozib qo'ygan sizni to'xtatib hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa o'sha bo'yicha bayonnoma tuzish yo'q hujjat tekshirish endi shunchaki hujjatingizni tekshiraman kamchiligi bo'lsa bayonnoma yozaman faqat hujjat ha ha hujjat hujjat tekshiraman kamchiligi bo'lsa o'sha bo'yicha bayonnoma yozaman keyin e, mana shu joyda turganligingiz haqida e, dislokatsiya bormi bor dislokatsiya bor a anaqa hujjatimni taqdim qilaman sizga hozir dislokatsiyalar hujjatini o'sha yerga biriktirilganmiz mana shu ko'chaga aniq bilamiz bu haqida transport vositasini qayd etilganlar haqida transport vositasi qayd etish guvohnomasi guvohnomasi bu haydovchilik guvohnomasi bu texnik ko'rikdan o'tganlar haqida talon jalol sug'urta ki. Bu sug'urta polisi. Ko'rmoqchisizmi? Mana aka, hujjatlaringiz to'liq ekan. Yurishingiz mumkin. Bo'ldimi? Kamchiliklar yo'qmi? Endi xo'sh, dislokatsiyani ko'rsam bo'ladimi? Dislokatsiya ko'rsangiz bo'ladi. Borasizmi men bilan? Yo'q, borishim shart emas, olib keling. Dislokatsiyani olib keling. Mashinada-da borasizmi? Yo'q, borishim shart emas. u sizni nimangiz nima deydi yo'q xizmat holatingizga kiradi uka men sizga aytyapmanda hozir hujjatlaringizni ko'rdim sizlarga aytsa kerak bo'lsa yuring boring mashinaga keyin e, vazirlar mahkamasini to'qqiz yuz yetmish beshinchi sonli qarori bor sakkizinchi bobi qirq uchinchi bandida shunday yozilgan burilishdan oldin va keyin e, tiknishablik pastlik qaytish joylarida transpassiyasini to'xtatish taqlanadi va kechiktirib bo'lmaydigan holatlar bundan mustasno deb aytilgan aytib qo'yilgan hozir sizni qanaqa noto'g'ri to'xtatib hozir bu e, burilishdan oldin hozir burilish burilish u necha metr yo'q baribir burilish burilish necha metr baribir yaqin necha metr yaqin emas 50 metr bor burilishga znak turibdi mana bu yoqda burilishga 50 metr ko'ryapsizmi baribir burilishga 50 metr bor joyga to'g'ri keladi men 10 metr 5 metrda to'xtatganim yo'q siz 50 metr oldin to'xtatyapman Xo'p, dislokatsiyani olib keling bo'lmasa Ha? siz hujjatingizni ko'rsatib oldingiz-ku? ko'rsatib bo'ldim siz taqdim qilaman dedingiz ko'rsatib bo'lgan sizga hozir nima kerak hujjatingizni taqdim qildingiz hop hop hozir menga qarang sizda e, menga qarang yuring ketdik yuring men ko'rsataman yo'q siz olib keling bu yoqqa siz olib keling bu yoqqa Hujjatingizni ko'rsating ketaver Dislokatsiya bor Mashinada turibdi qonuniy jihatdan sizdan so'radim dislokatsiyangiz bormi haqiqatdan ham mana shu joyda bo'lmasa hujjatingizni taqdim qilmay turganingizda olib borib ham olib kelardim hozir haqiqatdan ham bu yerda masalan haqiqatdan ham uka bir oydan o'n besh kundan beri o'n besh kundan beri mana shu yerda test bo'lyapti imtihondaman obilgaydan biriktirilganman hop hop rahmat obilgayga telefon qilginda uka ikki yuz o'ttiz to'rt nol olti nol olti bozorboyev jasur to'raqo'rg'onda meni svetoforni oldida to'xtatdi deb telefon qiling hop hop mayli hujjat tekshir desiz hop rahmat hop rahmat masalan sizni xizmat burchingiz bu to'g'ri hop lekin mana shu joyda haqiqatdan ham qonuniy xizmat faoliyatingizni olib borayotganingiz haqida bo'ldi o'shani shunday ana shu dislokatsiya kunlik mana shu soatda bo'ldi shunday telefon qilib so'rang telefon qilishmas sizda bor beraman просто e, so'rang oldin so'rang hujjatingizni berishdan oldin hujjatni berib ko'rib olgandan keyin sizlarga aytsam nima keragi bor uka yo'q baribir shunchaki emasda bu masalan hujjatimni ko'rdingiz ho'p ho'p men ham bilishim kerak bu yerda haqiqatdan ham qonuniy faoliyat olib boryapsizmi olib bormayapsizmi bitta qonuniy ichki ishlar to'g'risidagi qonun borda masalan hammasi o'zini nizomi bor o'ziga yarasha qonun qoidalari borda bu yerda turishni ham masalan yo'l harakati xavfsizligi inspektori xohlagan joyiga turib to'xtatishi mumkin emas bu haqida bilasizmi o'zi eshitganmiz sizga tushuntirmaganimni tushundingizmi tushundingizmi shu hmm. to'qqiz yuz yetmish beshinchi sonli qarorda hammasi yozib qo'ygan uka просто siz hujjatingizni ko'rsatib turib keyin so'raganingizni man o'ylayman yo'q ko'rish haqqim borda baribir olib kelaveraynmi yo hozir shu yerda bormi shoshib turibmanda hozir mashinamda shoshib turgan bo'lsangiz kelib ko'ring mashinamda shoshib turgan bo'lmasa mashina shoshib turgan bo'lsangiz